A polícia do México soltou o filho do traficante El Chapo para tentar conter uma onda de violência no oeste do país. A prisão do criminoso provocou uma guerra nas ruas. Os tiros, a violência e a fumaça tomaram conta de Culiacán. Quando a polícia deu voz de prisão ao vídeo Guzmán Lopes, uma batalha começou nas ruas da cidade, reduto do cartel de Sinaloa. O filho de El Chapo foi preso durante um patrulhamento de rotina. Enquanto ele estava no poder das forças de segurança, traficantes incendiaram Forças de gasolina atiraram contra a e até soltaram cerca de 20 presos. É na postura que o menor não é emocionado. Atitude e disposição vivendo no perigo. De pouca idade, mas a mente é só bagulho alto. A diferença é que elas sabem que nós é o. Os alemão já não aguentava mais. Tanto ataque dos cria a madrugada inteira era papapá Nós fez o que fez Imagina se nós atacar vocês E o Vitinho já mandou te avisar E o PH já mandou te avisar É o Batatinho, é o Batatá Avisa a diretoria diretoria Vai morrer Desce, palmeia, e sobe, rasga o bola Desce, desce, palmeia, e sobe Sobe, sobe, rasga o bola Ai, ai, que delícia Caralho, vida do crime é uma delícia Ai, caralho, boca vem envenenar na pista De pentão de pinta, doido pra matar por Seus é, vermes brota vai, seus vermes brota vai vir Recorde o que não fez, três de uma vez Ponto 50 das Arábia, portátil com GT Desce, palmeia, blaze, sobe, rasga o bola Desce, desce nessa vida, quero compartilhar com você Uma Glock com pente de 30, explode uma blaze de uma vez Eu não gosto, eu adoro Morro do macaco, caiu o helicóptero Eu até que sou tranquilo, meu fuzil que é cheio de ódio Ai que, ai que delícia, ai que maravilha Vou lavar meu fuzil com sangue desses ai, ai que delícia, ai que maravilha Vou lavar meu fuzil com sangue desses Tanta ataque dos cria a madrugada inteira era papapá Nós dava tiro de G3, de meiota, de parafal e de glock Metia bala de AK E aí, LV? E aí, Artuzinho? Puxa o bonde do trem mais caro de BH, caralho